It's a known fact na isa siya sa pinakasikat na individual sa panahon natin ngayon. Banggitin mo lang ang kanyang pangalan and you will hear loud screams from her avid followers like me. And last year, she scored another hit in Hello Love Goodbye as a spunky millennial OFW na sa gitna ng paghahanap ng magandang future ay nakatagpo ng pag-ibig. At sa pelikulang ito, natagpuan niya ang isa sa pinakamatinding award our Movie Actress of the Year, the Queen of Arts, is Catherine Bernardo. Kung mahal mo ko, bakit hindi ako ang piliin mo, Joy? Kung mahal mo ko, bakit pinapapili mo ako? Maraming maraming salamat po sa Guillermo Mendoza Box Office Entertainment Awards 2020 for this recognition. Thank you so much for choosing me to be your Film Actress of the Year for Hello, Love, Goodbye. Ang dami pong pinagdadaanan ng lahat ngayong taon. Pero ang dami pa rin natin dapat ipagpasalamat. Isa na po doon ang ibinigay niyo na award na to. So with this award, I am not only celebrating myself, I want to dedicate this to the whole entertainment industry na hindi po biro ang pinagdadaanan ngayon. I pray na magkakasama, makabangon tayo muli, at sana balang araw unti-unti mabalik natin ang sigla ng film industry. Malalagpasan po natin to lahat ng magkakasama. Also, gusto ko rin pong i-dedicate to sa aming director, Direk Cathy Garcia Molina. This wouldn't be possible without her o hindi po siya naniwala at nagtiwala sa akin. Um, alam niya kung gaano ako nagpapasalamat sa kanya paulit-ulit kasi siya po ang unang tao na niwala sa akin. So to Direct Kathy, I'm sharing this with you kasi saya talaga to. Hindi mabubuo ang character naming lahat if not for your guidance. I also wanna dedicate this to all the joys in the world which represent our OFWs. Maraming salamat for um, sharing your stories sa aming lahat. Ang dami niyong na-touch na mga tao at isa na po ako doon. And lastly, um, I want to thank the fans. Kathniels, Nails, Kath sa lahat ng sumusuporta sa amin. Thank you for letting me do this project. Thank you kasi um, nagtiwala kayo sa akin at sinuportahan niyo ako. And sorry, lastly pala, gusto ko itong i-dedicate kay Joy, my character. Thank you, Joy, for making us believe na okay lang, okay lang mangarap, na hindi selfish ang mahalin ng sarili. Maraming salamat sa lahat ng lessons na nakuha namin sa'yo at habang buhay ko yan dadalhin. So, ayun, again, Guillermo, thank you and para sa ating lahat Mali, gusto ko po magpasalamat sa Guillermo Mendoza Awards 2020 for this award as your phenomenal star of Philippine cinema. Um, marami tayong kinakaharap ngayon, but this award gives me hope. I'd like to share this recognition sa lahat ng mga kasama ko sa industriya who continue to fight the good fight. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat ng tumatanggilik at sumusubaybay ng pelikulang Pilipino para sa ating lahat. Salamat po, Guillermo.